big big بزرگ گنده بیگ There is a big garden in my house. There is a big garden in my house. There is یعنی آنجا وجود دارد a یک بیگ. بیگ یعنی بزرگ تلفظش رو دقت بکنید آی در اینجا به این صورت تلفظ میشه ای ای بیگ. بین ای e و ای. garden یعنی باغ in در my house در خانه من هاوس به ساختمان اشاره داره اما هوم به حالت عاطفی خانه اشاره داره in my house یعنی در خانه من a big garden یک باغ بزرگ there is a big garden in my house یک باغ بزرگ در خانه من وجود دارد there's a big garden in my house there's a big garden in my house Shut your big mouth. Shut your big mouth. Shut یعنی بستن. Your مال تو. Big بزرگ. Mouth دهان. big mouth یعنی دهان بزرگ your big mouth یعنی دهان بزرگ تو یا دهان گشاد تو shut یعنی بستن همونطور که گفتیم البته این یه مقدار بیادبیه خب ولی خب به حال بد نیست یاد بگیرید shut your big mouth دهان گندت را ببند shut your big mouth shut your big mouth